Takže zdravíte aj do som sa pri našom páte z Baldi z Basics in Education Learning a tentokrát tu máme Baldi Loves Money od developera menom John BBO6. Takže tento mod už som hral pred strašne dávno, ešte na starom notebooku, ale som počul, že tento mod je strašne populárny medzi zahraničnými youtubermi, takže si takže som si povedal, že si ho zahrám znova a podelím sa s vami o moje myšlienky, že čo si myslím o tomto mode. Takže predtým než začneme, by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo mojim snom je dať tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a keď ho dáš, tak budeš dostávať o, notifikácie na moje videá, na moje streamy a na všetko ohľadom môjho kanála. Takže tento mod má inaký príbeh, takže ideme si ho prečítať. Baudy Baldi uh, vyhral lotériu a má veľmi veľké kopy peňazí po škole a pre, pre, pre jeho um, greediness je pre jeho niečo. Um, principál sa principál sa rozhodol, že lívne školu a čo je tam ďalej? a zatiaľ čo principál odišiel, si počul o Baudyho kop- kopách peňazí a rozhodol si sa ich ukradnúť. A, ale buď opatrný, lebo Baudy má rád, má veľmi rád peňažky a má, nemá rád, keď ich niekto ukradne, alebo um, vypočítaš zlý matematický príklad. Takže ak vypočítaš príklad zle, um, musíš bežať, lebo um, ťa baudík chytí. Takže toto je veľmi zaujímavý príbeh. Takže bez ďalších okrycávaní poďme na to. Oh, hi. Travis. Look what I got. I got money. Regime. That's right. I just won the lottery today. And all the money is mine. All mine. Okay. Also, uh, for some reason, principal left the schoolhouse. I don't know why, but yeah. Also, uh, Playtime is addicted to Friday Night Cooking that now she wants to make people jump while rapping. I know, it's kind of weird, but... Okay. That's what she is right now. Playtime repeat. And uh, Goddess Sweep is now broken because while he was sweeping the floors, accidentally jumped and the, the door broke him, causing oh. his stick to snap. I know it's oh, really sad. Oh, and uh, one more thing. First Price's battery is low, so he's uh, charging in the principal's office right now. Okay. Alright, that's enough what I have to say to you. Don't steal my money stacks! OK. Čiže Bordy nám teraz povedal, že principál není v škole, lebo kvôli niečomu ho opustil a že není v škole, čiže môžeme ísť do školskej fakulty a bežať po škole ako môže, ako chceme. A taktiež nám povedal, že First Price sa nabíja v principálovej principálovej eh, um, detenčne. Neviem, či ho tam uvidíme, ale ja ho vidím tam. Ja ho vidím. Takže, takže máme o niečo menej. A toto je veľký stak peňazí. Ja vidím 5 stakov. time for everybody. Spinach! Subject. um, Problem needles. two. Six. You're doing fantastic. You're doing fantastic. Hey, did you just steal my money stacks? I know. Didn't I tell you that the money's all mine? Wait, but. okay one more chance. If you steal one more of my money, I'm gonna literally gonna come you with my new and improved golden ruler. That's, That's right. what they My ruler is now golden. You're expecting for a shiny quarter. Too bad! Because of you stealing my money stacks, no quarter for you today! <laughs> Takže Baldik na to povedal, že, že ak ukradneme jeho ďalšiu kopu peňazí, tak uh, po nás pôjde z jeho, z, uh, z jeho uh, zlatým palítkom a nedá nám peňažtek, lebo znovu ukradli jeho kopu peňazí. Problem Takže, môžeme sa presunúť na ďalšiu kopu peňazí. 8, uh, 12, uh, Abo Alebo 2. You are not getting away with my money. Ale áno, ale áno. Čiže teraz som ukradol dve kopy peňazí zo siedmých. Čo myslíte? Čo by si Baldy kúpil za všetky vyhrané peniaze? peniaze? Napíšte mi to do komentárov, že čo by si Baldi kúpil za vyhraté peniaze. Keby vyhral lotériu, tak čo by vyhral v... Že, čo, čo, čo by si kúpil? OK. Máme tretí notebook, tu, teda kopu peňazí. Uh, uh, toto je... 16, ak sa nemýlim. 32. Zoberieme taktiež nožnice, lebo na playtime, samozrejme. Čiže môžeme behať po škole, jak sa nám zachce. Lebo v principálne nie škole. To je dobrá rezebo. Body! Čo nešiel z druhej strany. O, to je... To je ona, tá hudba z Friday Night Funkinu. Áno. Piko hudba. tam. Baldy je ďaleko od nás, čiže to je dobré. Hello, bully! Čiže nemôžem si kúpiť bisodu. Čiže ja ju grabnem real quick. Uh-oh. OK. Zoberiem si biosodu a počkáme si na Baldika, keď vyjde Aha, ďalší peňažček. Ten si zoberiem. Baldy! Je tam, je tam, je tam, je tam, je tam. Počkaj. Ja to takto spravím. Bum! Take that, Baldy. A to si kúpim ďalšiu výsadu. A ideme letať auto. Ideme sa pozrieť na fospravne za ako sa nabíja. Tam je. <laughs> nabíja sa. Looks like it's sweeping time. Let's nie, žiadny let's play. oh oh, oh oh, oh oh. Go to sleep, čau. to sleep, sleep, sleep! Nie. Pustím a go to sleep. Go to sleep je strašne pomalý, aha. Zaujímavé. Čiže môžem zobrať ją noskui, a Richowi panąć. O! Dobre, dobre, dobre, dobre, dobre, dobre. Um, Money tags. Także nie wiem, że gdzie Bauli teraz. Nie wiem, że gdzie je. Ale zniewał mi blisko. Dufam, że nie wiem o niemu. Ale Ale zdá sa, že ide, že tam je playtime, ok. Ale kde je náš milovaný Boldman? A tam je, ok. Nie, ja som sa nechcel ísť. Tak, ideme ku Ideme zobrať ten... Eh, nie, tento nabor. Čo je priamo tuto. Pridetenčne. Body. Ja pre istotu vypálim písodu. Ak mi niečo. Čiže už máme 5 kopu peňazí. a 5 kôp peňazí, čo sme ukradli od Baldíka. Ešte nám chýbajú dve kopy peňazí. A ja viem, že kde tie sú. Jedna je... Obidve sú pri kafaterke. Playtime, nie. Nie, nepribližuj sa. Nepri... Baldy. Ja neviem, že kde je. To je to prebehnem, prebehnem, prebehnem. Á, nie! Touch and Stings, OK. OK, to som práve nechcel, že aby išiel tade. Lebo teraz nemôžem zobrať ani jeden, ani jednu kopu peňazí, lebo Baudy ma chytí keby som, som, som bral túto, tak ma hneď chytí instantne. To by som ani, ne, to by som ani nestihol vynsť z, z tredy a už by ma chytil. Idem teda to, aby som ho nejako ho, nalákal, ale nemám staminu, Halo, balík. Nie, to prehráme, to prehráme. Oh! Oh! Nie, nie, Baudy, Baudy, počúvaj ma, počúvaj ma, počúvaj ma. OK, OK. Keby som si ne, neminul stavil, takže, tak by som to možno vyhral. Oh, hi. Čiže musíme... Look what I got. I got money. Ticho. Now it's time for everybody's um, favorite subject. Oh, Math. Stat, Answer the stat three questions. Great oh. job. That's right. Ktorý, Problem three. Zoberieme na That's right. Hey, did you just steal my money stack? I know. Didn't I tell you that the money's all mine? No, ah, okay. Now I One more chance. Now I you Steal one more of my money. I'm gonna literally gonna come you with my new and improved. Problem one. Give it. Ale dobre ty. Nevadí, budem rýchlejší trošku, ale my to zvládneme. Že? My to zvládneme. Čiže Baldy, teraz pomalý. Ja si nechcem mínať staminu, lebo potom, keď ma Baldík bude naháňať, tak keď bude, teda Baldík keď bude pre mne blízko, tak nebudem môcť utíkať pred ním. Čiže s radosťou ma chytí. OK. Zase, zase mi to spravil. <laughs> Nevadí. Dúfam, že nepôjde z druhej strany. Howdy. Tu som. OK. Čo robí vlastne? Jo. Ja môžem toto spraviť. Kúkajte sa. 5, 4, 6 minút 2 je 4. Baldy ma troluje. On ma troluje, lebo ja odpoviem správne a on mi napíše, že zle. Čo je potom za problém, mi povedz. OK. Robíme takú menšiu stratégiu, lebo ja vždy chodím cez kafaterku. Ale teraz nebudem. Nie. Nie. OK. Utekol som playtime. Pozrieme sa na hore goda sleepa. Zaujímavé. <laughs> OK. To si robíš srandu. A ja som jej práve odstrehol kábel od mikrofónu. Zah. Sranda. Sranda je, že ako túto hru developery dokážu pretransformovať. Please, rest. OK. Keď zoberiem ďalší, teda no, kopu peňazí, tak potom budem restovať, ak nič lebo notebook vám um, vám recetuje staminu, ak sa nemýlim. Get back here with my money stacks. Nie, nie. Nie, nie, Baldi, ja ti hnedám Ty si ich musíš sám odo mňa zobrať. Ok, Okay. Mam za idee zamknął. Wam, ano. Zase pôjdem taďato, ktoré mi chýbajú. Ten pri detenčne a ten pri kafatárke. Výborne. OK, Arsen Kašer sa resetoval. Výborne. Playtime. Nie, nie. Nie. To som mal na očiach Baldika. A už ho nemám. Ok, mám. Dobre som ho zasiahol, kamaráde. On už išiel až tam niekde na koniec chodby. Kamo to som... Čo spravil? Teraz pôjdeme dať to. Ja to zabralo? Jo, zobral. Len som si čekoval, že čo som zobral a nie. To treba si čekovať, že čo, čo ste zobrali a čo nie. OK, teraz ho totálne zmetiem, lebo ja pôjdem do lava. oynuyorum Tarjet'e. Baldi je za nami, ale to nás netrápi. A už nemám staminu. Výborne. Výborne! Škoda, že som si ten, tú tyčinku nezobral. Škoda. Už som za rohom. OK. Konečne som sa z toho dostal. Body. Ježiš! Body, body, body, body, body, nie, nie, nie. No ja som proste skončil. Posmieliśmy tak bieżać. Posmieliśmy tak bieżać. Oh, hi. Look what I got. I got money. That's right. I just won the lottery today. Now it's time for everybody's Three. Good uh, problems. I can't believe it. Uh, You're incredible. Problem three. You're doing fantastic. Okay. Okay. Hey, did you just steal my money stacks? I don't. Didn't I tell you that the money is all mine? Yeah. Okay, one more chance. If you steal one more of my money, I'm gonna literally gonna come yeah, to you with my new problem one. Don't Отрицать, uh, bitch. Okay. Majme na pamäti, že nesmeme toľko not lebo to budeme bežať, tak sa nám tá stamina ne, nezregeneruje, až pokým nebudeme nie, až kým nebudeme, až kým, teda, až kým nezoberieme notebook ďalší, lebo Um, minus... Ne, čo som spravil? Ja som omylom klikol OK. Ja som nekedy taký debil, že to si neviete ani predstaviť. OK, OK. Tomuto modu nič nepomáha, to, že toto je 1.4.3 mod. A ja to mám nastavené iba na klávesnicu. Čiže... OK. Baldy má zlaté pravítko. Čo je celkom cool. Eh, e, if you ask me. Eh, Idem si na fatarku. Zoberiem si našu milovanú výsadu. A ideme na to. Takže, jo. Ide za nami Boundman. Dôlež dôležité podľa mňa je mať Baldika za chvostom. Že ho máte na očiach ako keby. I'm gonna take your cane. To si robíš donation. Dôležité je mať Baldika na chvoste, alebo teda na očiach. Lebo vtedy viete, že kde je. Ako napríklad teraz, že je pomalý. A tak viete, že kde je. Lebo vy viete, že keď otvoríte tieto dvere, tak viete, že on pôjde sem. No, čo som povedal? Vy viete, že on pôjde sem. Dentro smerom. Ale keď otvoríte tie dvere, tak on nepôjde za, za tými dverami, ale on pôjde za, rovno za vami, lebo vás má zafixnutého ako objekt, ktorý už nespustí z očí. Chápete ma? Takže Ja by som ho aj trafil výsadou, ale nechcem si míňať staminu. Hoci ju mám skoro plnú, ale nechcem si ju míňať. Lebo... To sa ešte zíde. Ok, the one, two, you must som totálne... Three, Ja by som ho aj mohol utiecť, kebyže chcem. I love money! Ha ha ha ha! Budget, budget. To je principál. I'm out! I'm so so and tired of your greatness! I'm out! I'm out! I am out! Takže toto bolo Baldi loves money, alebo Baldi má rád peniaze od developera menom John BBO6. Takže tento mod je vynikajúci v tom, že trošku aj mení tú mechaniku, aj tie, aj celú tú, o, celý ten gameplay hry. Páči sa mi to, že, um, že není tam principál, ani, um, ani uh, first price, ale uh, nepáči sa mi skôr to, že nám Baldík nedá uh, ten Shiny Quarter, keď získame ten prvý notebook. Ale keď sa tak developer rozhodol, tak ho nechám tak. Takže tento mod odo mňa získava 4,5 viezdiček z 5 za 4,5 viezdiček z 5. Tak ak si tento mod budete chcieť zahrať vy, tak tento mod nájdete v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.